vreau să-ți improvizez despre a rula. În este a introduce un program într-un sistem de calcul. Dacă ne gândim la mintea noastră care rulează tot timpul uh, același și același gând, um, cred că Ehm, facem cam bancul cu iepurele și ursul, când iepurele vrea să facă clătite și nu are tigaie. Zicea, are ursul, mă duc să-i cer. Și pe drum se gândește, mă, ursul e puțin mai uh, grăsus ca mine, îi dau două clătite că îmi dă tigaia. Apoi se mai gândește, poate îi dau cinci clătite totuși, că e cam mare. Uh, apoi zicem, lasă-mă că îi dau și zece clătite, că e ursul meu, e uh, prietenul meu, îmi împrumută tigaia. Și când ajungem în fața ușii ursului, <laughs> Nu-i mai cere nici tigaia și îi zice îmi ba picioarele în tigaia ta, ursule, și pleacă. Cred că așa facem noi când rulăm și rulăm și rulăm un gând uh, atunci când ne propunem un obiectiv, o afacere sau o relație. Ne punem uh, obstacole singuri, ne spunem, a, nu, nu pot o relație, că dacă mă înșală, nu pot un copil să facă, n-am bani să-l cresc, nu pot uh, uh, să-mi deschid o afacere, că trebuie să uh, dau la stat, uh, trebuie să deschid o firmă, trebuie să plătesc angajații, cum? Să mănânce angajații din banii mei și așa mai departe. Și <laughs> tare mult aș vrea să-mi spui pentru tine cum e arula. Ceau!